तर मित्रांनो माझं नाव आहे शिवम आणि I am back with new review video आजचा आपला व्हिडिओ सुदीप किच्चा स्टारर विक्रांत रोणा या मूवीवर आहे नाम विक्रांत रोणा तर ही मूवी अठ्ठावीस जुलैला मध्ये पॅन इंडिया लेवलवर रिलीज झाली आहे आणि ही मूवी हिंदी लँग्वेजमध्ये पण रिलीज झाली आहे तर आपण या व्हिडिओमध्ये या मूवीमध्ये कोणत्या चांगल्या गोष्टी आहेत कोणत्या खराब गोष्टी आहेत आणि मूवीची स्टोरी कशी आहे ते बघणार आहोत तर या मूवीच्या सुरुवातीला एका दाट जंगलात असलेल्या गावामध्ये एका पोलिसवाल्याच्या विचित्र पद्धतीने मर्डर होतो आणि त्या झालेल्या मर्डरचा शोध लावण्यासाठी त्या गावामध्ये एक दुसरा पोलिसवाला येतो म्हणजे विक्रांत रोना आणि मग इथून पुढे या मूवीमध्ये काय काय ट्विस्ट येतात ते आपल्याला या मूवीमध्ये दाखवलं आहे तर without wasting any more time आपण मूवीमध्ये कोणत्या चांगल्या गोष्टी आहेत ते बघूयात मला या विक्रांत रोणा मूवीमधली सर्वात चांगली आवडलेली गोष्ट म्हणजे या मूवीचं बॅकग्राऊंड म्युझिक काय खतरनाक बॅकग्राऊंड म्युझिक दिला आहे या मूवीला एकदम घुसबम देणारा म्युझिक आहे आणि या मूवीच्या फीलबद्दलच बोलायचं म्हणजे या मूवीची कलर ग्रेडिंग ती ग्रीनिश इफेक्ट एकदम छान आणि या मूवीचं बजेट फक्त पंच्याण्णव करोड आहे आणि एवढ्या कमी बजेटमध्ये एवढे खतरनाक व्हीएफएक्स बघून तर मला आश्चर्य वाटलं आणि या विक्रांत रोणा मूवीचा एक सरप्राईज फॅक्टर आहे ते सरप्राईज फॅक्टर म्हणजे या मूवीमधले हॉरर एलिमेंट काय खतरनाक खतरनाक हॉरर जम्पस्केअर आहेत या मूवीमध्ये आणि त्या जम्पस्केअर सीनला अजून खूप स्केरी बनवण्याचं काम या मूवीच्या थ्री डी इफेक्टने केलं आहे जर तुम्ही या मूवीला बघण्याचा विचार करत असाल तर तुम्ही ही मूवी थ्री डी मध्येच बघा रिअल थ्री डी एक्सपिरियन्स मिळणार या मूवीमध्ये तुम्हाला आणि आपण या मूवीमधल्या चांगल्या गोष्टी तर बघितल्या आता विक्रांत रोणा मूवीच्या खराब गोष्टीबद्दल बोलूयात तर या मूवीची मला वाटलेली सर्वात खराब गोष्ट म्हणजे या मूवीची हिंदी डब सॉंग्स फक्त ते जॅकलिनचं एक सॉंग सोडलं तर बाकी सॉंगचे हिंदी लिरिक्स खूपच खराब आहेत फक्त त्या सॉंग्सच्या म्युझिकमुळे ते सॉंग्स तुम्ही ऐकू शकता नाहीतर त्या सॉंग्सचे लिरिक्स तर खूप इरिटेट करतात आणि या विक्रांत रोना मूवीची दुसरी खराब गोष्ट म्हणजे या मूवीचा फर्स्ट हाफ थोडा स्लो वाटतो पण ते स्लो हाफ या मूवीची स्टोरी बिल्ड करण्यासाठी ते जस्टिफाय वाटतो बाकी ही विक्रांत रोना मूवी तर एक नंबर मूवी आहे या मूवीला तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊनच एक्सपिरियन्स करा तर चला मग आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून व्हिडिओला इथंच रॅपअप करत आहे मी भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा प्लीज सपा करा सारा खबर सबरा करा सारा सारा